¿qué se ve? El Pentágono también en llamas. Qué casualidades, ¿eh? Que en un juego tan antiguito, y ala, y las cosas coinciden. Pero vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cartas. Desastres combinados. ¿Dónde nos sitúa esta carta? En Londres, ¿verdad? El Big Ben. Cayéndose, pero desastres combinados. ¿Qué más pasó? ¿Recordáis? ¿No hubo un ataque también a Madrid? Aparte del de Londres. ¿No han habido también en Indonesia? Estos son los desastres combinados. Explosiones por distintos sitios bajo el mismo concepto, que son el mundo musulmán radical que ataca al mundo occidental. Y como visteis en las otras conferencias, todo estaba promovido por los Illuminatis, haciendo trabajar al mundo musulmán y haciendo trabajar al teórico mundo cristiano para confrontarse entre ellos, para crear esa tercera guerra mundial. Vamos a ver más cosas. ¿Qué pasa como consecuencia de estas desgracias? Pues se barren las reformas. ¿Qué tipos de reformas se barren? Pues se recortan libertades y derechos Fijaros, por ejemplo, en El País, periódico, el 2 de agosto del 2006, Marc Carrillo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra. Los atentados del 11S del 2001 consiguieron un objetivo de largo alcance, disminuir las garantías de los derechos fundamentales, que son una de las señas de identidad constitucional de la forma democrática de gobierno. La aprobación de la Patriot Act 2001 en el Congreso de los Estados Unidos supuso el inicio de una serie de medidas claramente lesivas de los derechos de libertad garantizados por la Constitución de 1787, que han encontrado emulación en otros estados europeos, en especial en la Gran Bretaña. ¿Y estáis de acuerdo o no? Que cada vez se reconoce. Pero esto no hubiese sido posible ni admitido por nadie si antes no se hubiese generado una situación caótica, ¿entendéis? nadie quiere aceptar un recorte de libertades conseguidas a base de años y muchas luchas y que de repente alguien me y pues todo esto suprimido. Si no hay un motivo, la seguridad, el miedo, el terror, ¿entendéis? Ah, perdón, quería hacer una aportación al el respecto. El día 12 de septiembre, ahora el 12 de septiembre, en el avión de Ryanair que salía a las 7 de la tarde de Londres, supuestamente el vuelo son dos horas hasta Girona y antes de eso estuvimos esperando tres horas en el aeropuerto de Londres, en el Luton, pero y porque hacen descansar y se sacan todo, se revisan absolutamente todo. Hablé en inglés con algunos de ellos y el trato de estos para es que se demuestren su inocencia. Es decir, dos inocentes, sos Sí, sí, va al revés, ya sé. Bueno, sin querer tenía en una de las valijas un, una que para el pelo, ¿vale? Sí, peor del de problema. Tiraron, como a todo el mundo que estaba en el cola, le tiraron toda la basura. Y le dije, mira, tú sabes que esto tiene algo, a ver, vos no lo vas a poner al lado tuyo, <laughs> pues me vas a sacar del aeropuerto. Pero no, es, es el maltrato a cada persona y sin que hayamos hecho nada. Luego en el avión eh, nos hicieron defender nosotros respectivamente dos veces, cada uno reconocer su maleta, abrir nuevamente su maleta y volver a estar revisado, de pies a cabeza, todo. Por eso el retraso terminé llegando aquí a las 3 y algo de la mañana. O sea, realmente se recortaron muchísimo los derechos, se tratan muy mal, sabes que tiene otras combinaciones, o por ejemplo, si esperabas un autobús no había más autobús en Gerona, o si habías alquilado un coche, como tenían otros, pues las oficinas de los coches aquí en el aeropuerto habían cerrado. Todo esto y sin derecho a nada, ni hacer una llamada telefónica, no nada, los bolsos que teníamos arriba o las carteras que iban poner abajo, el gobierno de Gran Bretaña, los que no teníamos comida suficiente para pagarlo en libras, que no teníamos tantas libras, pues bueno, se lo cambiaban ahí mismo al cambio que tenían ganas el gobierno, no la aerolínea. O sea, todo lo que pasaba, todas esas horas de las 4 de la tarde una cola, hasta la madrugada que allí es impresionante. Y vos porque, bueno, porque dentro de unos perfumes que bueno, pero esto, todo el mundo trajo perfumes en Por eso, fijaros como eh, ante estas situaciones la gente accede a que se recorten los derechos, ¿no? Es la forma más fácil de hacerlo. Ahora quiero que os fijéis también en esta curiosa carta de una situación social doméstica. ¿Veis? Esto es un hogar cualquiera. Bueno, cualquiera no. <laughs> porque <laughs> solo faltaba eso, ¿no? Pero ¿qué veis? Un hombre apuñalado por la espalda y una señora que parece que ha bebido algo que, que la está matando, ¿no? ¿Qué situación es esta tan extraña, ¿no? Que entre ellos en los hogares se matan. ¿Os habéis fijado que últimamente de esto se oye muchísimo? Padres que matan a sus hijos, hijos que matan a sus padres, cónyuges que se matan entre ellos. ¿Esto había pasado alguna vez en esta desproporción tan salvaje como ahora? ¿Verdad que no? ¿Puede tener alguna explicación lógica esto? ¿Es que sencillamente nos volvemos turutas por el estrés? Pero cuidado, que hay muchas cosas de esas que pasan en pueblos donde el estrés precisamente no funciona como en las grandes ciudades es normal Sí, sí, en todas partes. Sí, sí, fijaros que además muchas veces las descripciones son de gente totalmente normal, ¿no? Pero que de repente hacen una auténtica locura. ¿Por qué hacen estas locuras? ¿Solo es un cruce de cables momentáneo? Fijaros que por un cruce de cables momentáneo la gente sí que pega una puñalada trapera, quien sea, y ya está. Pero no se recrean con esa muerte y dale y dale y después de le están dando y, salvajadas auténticas. Esto no es normal. Vamos a ver si esto tiene explicación. Fijaros en estas otras dos cartas que vienen después. Brujas. ¿Brujas? ¿Qué tienen que ver las brujas? Vamos a ver otra carta. Teléfonos psíquicos, consultorios astrológicos puede tener algo que ver esto. Fijaros, yo no sé si lo estáis viendo, pero en cada carta están apareciendo siempre, aquí está marcado con un circulito, os lo hemos marcado, para que veáis que todo tiene su relación precisamente con el mundo oculto de Lucifer y de los Illuminatis, el triángulo, ¿vale? La pirámide famosa. Siempre hay este signo oculto en estas cartas queriendo decir que todo esto lo están utilizando ellos a través de sus hilos, de sus extensos hilos de telaraña, para preparar el mundo para una cierta situación, que ya os dijimos la otra vez. Vamos a ver una estadística que fijaros qué pone. Bueno, es un poco extensa. Dime, sí. En la época de los egipcios ya adoraban a demonios de forma tan grande que... ¿Por qué, esos edificios tienen esa forma? Bueno, ahí está, ¿no? sé que es una gran consistencia la forma piramidal, ¿no? Sí, de verdad. Sí, sí, es la deidad. Claro, es la deidad. Pero bueno, esto si queréis ya lo iremos ampliando en otros momentos. Pero digo para no alargar más el tema, porque <laughs> fijaros que nos podemos alargar por muchos, muchas partes, ¿no? sí. respecto a lo que decía de que, eh, no entiende el por qué no está pasando todo esto, claro, porque no se está jugando con todo el mundo. Pues aquí mismo en Perona yo me enteré, nada, el jueves, que el diario, ¿no? que no lo creía. Que un chico mm, eh, conocía a otro que le dijo, ah, que no podía ir a casa, no sé qué, no sé de dónde era, ¿no? Pero que lo conocía. Dice, ah, vente a casa. Y lo llevó y durmiendo, pues le cagó 31 puñaladas. Y piensa, pero, que el, otro se estaba despertando diciendo, pensaba, ya no se acordaba que era el chico este que lo había, lo había llevado a dormir. Pensaba que era su decía, ¿pero qué me estás haciendo? ¿por qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Y el otro ahí toda la noche es, fuerte, es fuerte. Pues bueno, esta estadística nos dice que el 80% de los españoles se define católico, pero solo uno de cada cuatro considera que la suya es la religión verdadera, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eh, va bajando la estadística y nos viene a decir que muchísimos, tantos por cientos de estas personas, sí se consideran o sí manifiestan que han hecho alguna vez algo relacionado con espiritismo, aunque ellos a veces no definirían como tal. Consultas astrológicas, lecturas de, la mano, tarot, etcétera, etcétera. Otros que también han ido a consultas para pedir intercesión por amoríos, por las mil y una cosas que a veces nos parecen absurdas, pero que sabéis que eso, aparte de mover mucho dinero, hace que muchas personas lo pasen auténticamente mal, porque aparte de la gente que lo hace por tontería, que en verdad no, no son nada de eso, sí que hay gente que verdaderamente está puesta de lleno en estas cosas y hacen que manifestaciones espirituales satánicas surjan efecto. Y supongo que más de uno de vosotros debe conocer casos así. Entonces, puede haber una vinculación clara entre haberse puesto en manos de estas personas y que luego estas personas reaccionen con el tiempo y hagan estas salvajadas tan impresionantes. Vamos a ver un par de citas de, bueno, una cita de Helen White, precisamente. Sí, Bueno, sí, estaba aquí. Lo llamativo es que en paralelo a este escepticismo religioso, uno de cada cinco ciudadanos admite que alguna vez ha consultado a algún vidente, curandero o bruja. Pero en verdad seguro que es mucho más de uno de cada cinco, estoy plenamente convencido. Solo falta que habléis un poco en profundidad con las personas que tengáis a vuestro alrededor y veréis que, si no han sido ellos, un pariente suyo o no sé quién lo ha hecho. Fijaros en este apartado. En esta área de degeneración, Satanás domina a los que se apartan de lo recto y se aventuran sobre su terreno. Ejercita su poder sobre los tales en forma alarmante. Me fueron señaladas estas palabras. Metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Cita un texto bíblico, Colosenses 2.18. Se me ha mostrado que algunos satisfacen su curiosidad y juegan con el diablo. No tienen verdadera fe en el espiritismo y retrocederían horrorizados al pensar en ser mediums. Sin embargo, se aventuran a colocarse en una posición donde Satanás puede ejercer su poder sobre ellos. Los tales no se proponen penetrar hondo en esta obra, pero no saben lo que están haciendo. Se están aventurando en el terreno del diablo y lo están tentando a que los domine. Este poderoso destructor los considera como su presa legítima y ejerce su poder sobre ellos contra la voluntad de los mismos. Cuando desean dominarse no pueden. Entregaron su mente a Satanás y él no renuncia a ella, sino que los mantiene cautivos. Voy a hacer un inciso aquí. Voy a relataros algo de experiencia personal con una pareja que ella me dijo de qué le venía la esquizofrenia. Sabéis que últimamente hay muchos esquizofrénicos, ¿no? Muchos inducidos por haberse puesto en drogas, pero muchos otros no les viene de las drogas, sino precisamente por haber entrado en sitios de proyección, de autoestima, de eh, hacer crecer su personalidad, etcétera, etcétera. Y sabéis, esta chica me confesó que le venía de aquí, haberse puesto en cursillos así y terminar esquizofrénica, pero no con una esquizofrenia normalita, sino a mí decirme esta chica que mira que llega a querer a su madre, pues que por no matar a su madre, cuando ya estaba a punto de hacerlo, se tiró por la ventana, desde no sé qué piso, ella misma, dándose cuenta de que algo la motivaba a hacer eso y ella no quería. Pues esto no es el único caso que conozco, sé de otros. Y hay una cosa curiosa, que ahora también os digo aquí, eh, vi un reportaje del máximo especialista eh, policíaco que va por las comisarías de todo el mundo básicamente enseñando a los inspectores de policía cómo eh, saber los perfiles de los psicópatas, cómo son más o menos por las cosas que hacen. Pues después de toda una hora de programa, termina diciendo el máximo especialista en la materia que después de estos teóricos psicópatas hay otras cosas, otros personajes, que solo se pueden definir de una forma, y son endemoniados porque no había explicación posible en el mundo de la psicología para definirlo si no era por endemoniados. Se dio otra persona que me dijo lo mismo trabajando en un centro psiquiátrico, que ellos sabían de que había personas que estaban con alteraciones mentales y otros que eran endemoniados, pero que no podían manifestarlo públicamente, porque el revuelo sería muy grande, ¿entendéis? Pues vamos a, a ver otra cita de esta señora eh, sí, pots clicar la Si no sale, sí. Me fue mostrado que Satanás no puede dominar la mente a menos que ésta le sea entregada. ¿Es cierto esto? Sí. ¿Vosotros, eh, alguien os influye directamente para que hagáis una barbaridad así? Si vosotros nos habéis puesto en